कैसे आप सभी लोग हैं वेलकम बैक टू चैनल तो आज हमारे फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं two fifty subscriber yes guys ऐसे टू फिफ्टी सब्सक्राइबर कब कंप्लीट हो चुके हैं टू फिफ्टी फाइव भी क्रॉस कर चुके हैं टू फिफ्टी सेवन हो गए हैं भाई वीडियो डलने तक टू फिफ्टी एट या टू फिफ्टी नाइन ही हो ना हो जाए फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी मगर डिलीट होगी इसलिए फिर से बना रही तो भाई भाई से अब आप तैयार हो चुके होंगे कि भाई कौन सा अपडेट है पहला कि हमारे चैनल का बैनर जो है चेंज हो चुका है मशीन चैन भी आ गया है चैन के बैनर के अंदर तो। और चलो लोग बता देता हूँ रियल चीज़ so guys three into one और वन इंटू थ्री होता है आपको पता है कहो भाई तो क्या बोल रहा है तो गाइस हमारे जो भाई वन चैनल तक गए थ्री थ्री चैनल हो चुके हैं यस हमारे फाइनल गए थ्री थ्री चैनल मैंने बना लिए पहले आपको ये दिख रहा होगा ये गेमर है भाई ये है अपना गेम वाला चैनल है जो फैक्ट फैक्ट जो उसके ऊपर मैं बेंटन से रिलेटेड वीडियोज और कार्टून से रिलेटेड वीडियोज लाता हूँ ये वाला अपना channel H G Q fun time उसके ऊपर मैं ब्लॉगिंग किया करूँगा जिससे हम कोई फनी फनी चीज़ें किया करेंगे चैलेंजेस बोली रिएक्टिंग बहुत सारी चीज़ें किया करेंगे सर चैनल के ऊपर जो आप लोग चाहते थे और और फाइनली हम लोग बताई देते हैं कि यार अभी हम लोग जो है टैंक में मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि गई मैंने तो पहले मारे चैनल के ऊपर सेवन ट्वेंटी पी लिखा था सिक्सटी एफ पीस भी लिखना आ गया यूट्यूब पर ऊपर और मगर तो मैं जो अपना अच्छा और अपना एक ओरिजिनल कंटेंट या एकदम अलग सा एक मज़ेदार कंटेंट बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आप लोग प्लीज़ ऐसे हमें सपोर्ट करते रहो थ्री हंड्रेड फिर मेरे जनक लेवल फाइव हंड्रेड आप लोग three hundred three hundred fifty four hundred four hundred fifty five hundred तक हम लोग पहुँच जाएंगे भाई और फिर भाई जल्दी तैयार हम लोग फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर तक भी पहुँच रहे तब तक हम लोग कैसे three hundred video three hundred subscriber की video three fifty video four hundred की भाई ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे यार ऐसी बड़े मज़े मज़े की माइंड की वीडियो चीटी भाई की वीडियो और बहुत सारी न्यू न्यू गेम्स जो आएंगे आगे हम उनकी भी वीडियोज़ बनाएंगे बहुत सारे लोग मेरी आगे की वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा मुझे भी इंतज़ार है भाई कि कब हमारे वो ज़्यादा सब्सक्राइबर पहुँचेंगे और मैं जब आप लोग का गया तो इतने दिन से वीडियो बन डाल रहा था तो वो मैं आपको अपने चैनल है ना अच्छी के फन टाइप उसके ऊपर आप लोग जाके देख लेना उसकी मैंने रिसेंटली टू वीडियोज अपलोड कर दी हैं जो के दोनों ब्लॉग्स हैं एक छोटा सा रे रमज़ान का भाई और जो है भाई जो फैक्ट उसके ऊपर भी टोटल फाइव से ऊपर या seven to eight videos I think so six seven videos upload हो चुकी हैं सो चलो गाइस अपनी याद की वीडियो को हम जेंजन कर देते हैं अगर आपको हमारी याद की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ग्रे ग्रे कर देना वरना तो सब्सक्राइब ओके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी आगे आने वाली अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग हमारी वीडियो को देख पाओ गए अब हमारे बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके आओ क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाने वाले हूँ अपना ओरिजिनल कंटेंट भी लाएंगे हम लोग और गए कमेंट भी करके बताए कैसी लग रही है और भाई शेयर करना मत भूलना अपनी वीडियो को अच्छी तो मिलेंगे ऐसे ही किसी धमाकेदार और औसम वीडियो के अंदर तब तक ले टाटा बाय बाय गाइस